hast erkannt. Ich halte dich fest, weil du mich lässt. Ich gebe Trost, lass bloß nicht los. Ich fang dich auf. Ich verzeih dir die Zeit mit dir, dabei kannst du nicht sehen, den Wahnsinn. Ich kann so viel Zeit mit dir und ich will dich immer weg von mir. Wer will mir deine Bilder sein? Was hilft da ist, was hilft da Brieflein in der Hand. wie sonst keiner kann, bringt mich durch den Tag bist kein anderer für mich. Du gibst mir Halt, du kannst jede Gestalt, du fängst mich auf, ich verlass mich drauf. Die Welt, die Welt in mir. nichts verzeihen.